स्पीकर स्पीकर आवाज क्यों नहीं नमस्ते सर सत्य ने गौरवाणी ने निर्विशेष शून्यकाली पश्चात देशतादि पञ्चकौपतरुभ्यश्च कृपासिन्धुकाय वचा पतितानां भवानेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्री द्वैत श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे So in the Srimad Bhagavatam, there's a very nice pastime relating to Narada Muni and his dealing with Prajapati Daksha. तो श्रीमद् भागवतम में एक बहुत ही अच्छा कथा आता है नारद मुनि और दक्ष के बारे में तो Daksha means expert Daksha was expert in producing तो दक्ष जो है वो दक्ष था संतान उत्पत्ति करने में और वो अपने पिता ब्रह्मा को मदद कर रहे थे इस जगत में जगत का जो पॉपुलेशन बढ़ाने में सो दक्षहद फर्स्ट ऑफ ऑल 10000 सन्स तो पहले उसके पास दस हजार पुत्र थे so this system was whether men are young first of all they have to go into some austerities तो ये तरीका था कि सबसे पहले जब बचपन में पुत, जो पुत्र होते थे वो पहले बाहर जाकर तपस्या करते थे तो दक्ष का ये प्लान था कि ये जितने भी मेरे पुत्र हैं वो बाहर जाके तपस्या करके वापस आएंगे और उसके बाद मैं उन सबका शादी करूंगा सो दक्षा sent his sons away to go out to some holy place, a remote place, and they were to do austerities there for some time. तो दक्ष जो है वो अपने पुत्रों को तपस्या करने के लिए एक ऐसे एकांत स्थान पे भेजते हैं Actually, this this is the Vedic culture. before a person thinks of entering into family life, they should first of all do some, get some training to control their mind and senses. तो ये आ, पहले का वैदिक सिस्टम था कि जब कोई गृहस्थ आश्रम में जाना चाहता है तो उससे पहले उसको मन और इंद्रियों को वश में करना चाहिए Srila Prabhupada used to tell people, he would say that Married life is like going to a feast and fasting. तो <laughs> so, शिला ये बताते थे कि गृहस्थ आश्रम क्या है कि आप एक भोज के ऊपर जा रहे हो और उसके अंदर आप व्रत रखते हैं आप खाना नहीं खाते तो क्या कभी आप ऐसा करते हैं कि hmm. भोज पे जाके नहीं खाते हैं <laughs> और आप जाके भोज में आप गए सब लोग जो है वो पेट भर के खाना खा रहे हैं और आप बिल्कुल कुछ भी नहीं खाते सो माय गृहस्थ जीवन जो है वो उसी प्रकार का है सो hmm. जनरली So जो है गृहस्थ आश्रम में uh, इंद्र तृप्ति का मौका होता है And if you cannot control your mind and senses, you're going to get in trouble. तो अगर आपके मन और इंद्रियां आपके वश में नहीं है तो आप संकट में फंस सकते हैं so, this understanding was there since the beginning of the creation. सृष्टि के आरंभ से ये चीजें जो हैं सबके समझ में आ रखी थी दक्ष was one of the sons of Brahma. He was a Prajapati and he had 10,000 sons. तो दक्ष जो है ब्रह्मा जी के पुत्र थे और वो प्रजापति थे इसलिए उनके पास दस हजार पुत्र थे तो उसने अपने पुत्रों को तपस्या करने के लिए भेज दिया तो वो लोग जो हैं ऐसे एकांत स्थान पे जाते हैं जहाँ पे एक झील थी और उसके किनारे वो तपस्या करने लगते हैं So Narada Muni happened to come there after some time. और नारद मुनि उस जगह पे आते हैं थोड़े समय के बाद और वो वहाँ पे देखते हैं कि दस हजार अच्छे लड़के जो हैं वो तपस्या कर रहे हैं well, और फिर नारद मुनि के मन में ये प्रश्न आता है कि इन लोगों को गृहस्थ जीवन में जाने की क्या आवश्यकता है वो लोग ऑलरेडी आत्म साक्षात्कार के रास्ते पे आगे बढ़ चुके हैं उन्होंने मन और इंद्रियों को वश में कर लिया है उनको गृहस्थ आश्रम में जाने की जरूरत नहीं है Their life is, their life is already perfect. उन लोगों का जीवन ऑलरेडी जो है वो सही रास्ते ऑलरेडी जो है उस साल तक है तो वो लोग अगर घर वापस घर जाते हैं और उनका विवाह हो जाता है तो उनके आत्म साक्षात्कार के लिए ये बहुत अच्छी बात नहीं है keep up spiritual standards. तो so, हम ये जनरली देखते हैं कि जो गृहस्थ आश्रम में जाते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कृष्ण भावनामृत के स्टैंडर्ड को पालन करना They're always in anxiety about money and other things. वो हमेशा परेशान रहते हैं पैसे और बाकी चीजों के बारे में There's always different pressures put on them from family members. घर वाले जो हैं उनको अलग अलग तरीके से दबाव डालते हैं Sometimes it's the, the in-laws talking to us. और उसके बाद जब उनके ससुराल वाले उनकी नाक में दम करते हैं Sometimes, sometimes it's the children, what they want. तो कभी कभी बच्चे जो हैं बेमतलब की चीज़ें मांगते हैं Yeah, you have children, and one child says, I want the, I want a handphone, I want to go to this school, I want the, they have so many desires. तो बच्चों के छोटे से दिमाग में कई सारी इच्छाएं होती हैं और वो बोलते हैं कि मैं स्कूल नहीं जाना चाहता या उस दूसरे स्कूल में जाना चाहता हूँ मैं आईफोन चाहता हूँ and then, and then they have problems also with other children. They have their problems to get along with other children. There'll be quarrels and fighting. और उसके बाद वो छोटे छोटे बच्चे और छोटे बच्चों के साथ झगड़ा कर लेते हैं और उनको भी सुलझाना पड़ता है One of my One of the devotees, he just sent me a picture. He had a little son, five years old, and his little son, you know, very nice little boy. He's taught him to play madanga, and you know, he's he's bringing him up to be a nice devotee. तो मेरे एक भक्त हैं उन्होंने मेरे को एक फ़ोटो भेजा कि उनका एक पाँच साल का लड़का है और उसको उन्होंने बचपन से ही मृदंग वगैरह बजाना सिखा दिया है But somehow his son was playing with another boy who was about nine years old, तो ये पाँच साल का बच्चा एक नौ साल के बच्चे के साथ खेल रहा था <laughs> and this nine-year-old boy got violent on him and beat him up. और जो नौ साल का बच्चा है उसके मन में आया कि इस पांच साल के बच्चे की पिटाई करनी तो उन्होंने उस भक्त ने अपने पिटे हुए बच्चे की फोटो प्रभु महाराज को भेजी So this is you know part of the anxieties of family life. तो ये चीजें जो है गृहस्थ जीवन में बहुत ही आम है. There's so many issues day to day. और कई तरह के दिन भर में कई सारे कष्ट आपको अलग अलग तरीके से मिलते हैं Another devotee was he was he's working as a software engineer. He works for a big company in, in Kuala Lumpur in Malaysia. Software engineer. तो एक और भक्त हैं जो मलेशिया में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं एक बड़ी कंपनी में. So he told me how his son fell and broke his arm. सो so, एक उन्होंने बताया है कि मेरा बच्चा जो है वो गिर गया और हार्ट टूट गया उसका सो तो वो अपना काम छोड़कर अपनी पत्नी के कहने पे आते हैं घर पे और उसके बाद अपने बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाते हैं और घर जो ऑफिस वाले लोग हैं वो लोग उससे नाराज हैं कि उन्होंने ऑफिस का काम छोड़ दिया तो अगर वो ऑफिस नहीं छोड़ के जाते तो उनके घर में उसकी पत्नी से झगड़ा हो जाता uh, तो इस तरह का गृहस्थ आश्रम होता है तो कई तरह के कष्ट जो हैं वो हर रोज आपको मिलते हैं mm, the, the wife's parents are always saying, why you married that man? You should have married the other man. तो जो व्यक्ति के ससुराल वाले हैं पत्नी के घर वाले बोलते रहते हैं कि इस फालतू आदमी से क्यों शादी किया किसी और से कर लेती That man's not got enough money to keep you happy. इस व्यक्ति के पास उतना पैसा भी नहीं है जो तेरे को खुश रख सके You're suffering so much. आपको इस व्यक्ति की वजह से कष्ट मिल रहा है you made the wrong choice. आपने गलत व्यक्ति से विवाह किया है. So all of these issues come every day. तो इस तरह की कहानियां जो है वो हर रोज आती हैं. So Narada Muni, he was a great self-realized soul, and he he understood from his previous life about the difficulties. तो नारद मुनि क्योंकि वो बहुत महान भक्त हैं और उनको पूर्व जन्म से भी याद था कि कितना कष्ट है गृहस्थ जीवन में पिछले जीवन में नारद मुनि जो है वो एक गंधर्व थे और वो बहुत ही सुंदर थे <laughs> और उसके बाद उनको बहुत अहंकार था and he had a nice voice he could sing very sweet और उनको गाना बहुत अच्छा आता था वो बहुत मधुर गाते थे so it happened that he was travelling one time in the association of many other beautiful ladies. तो एक बार वो जा रहे थे अपने कई सारे और सुंदर सुंदर सुंदर लड़कियों के साथ and he began to jokingly sing the names of the devas like they were the names of the supreme lord तो so, देवताओं का इस उस समय मजाक मजाक में वो देवताओं का गुणगान करने लगते हैं जैसे वो भगवान हों The Kirtan is meant to be Krishna Kirtan. It's meant to be names of the Supreme Lord. So generally uh, ये कीर्तन जो है वो सिर्फ भगवान कृष्ण के लिए किया जाता था और किसी के लिए नहीं. If you change the names of other gods, you know Shiva, Ganesh, and so this is not good. अगर आप और देवताओं का शिव जी या गणेश चौथे आदि देवताओं का नाम लेते हैं तो वो अच्छा ही नहीं है but this Narada Muni as a gandharva he was proud and he was joking and he began to sing the names of the devas to these young ladies. तो नारद मुनि जो हैं वो लड़कियों के प्रभाव प्रभाव में थे और बहुत ज्यादा अहंकार था उन्हें तो उन्होंने देवताओं का नाम लेना शुरू किया So the Prajapatis, the other great sages who were there, they saw him and they cursed him. और बाकी जो प्रजापति जो ऋषि मुनि वहां पे थे उन्होंने उनको देखा और उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया तो उन ऋषि मुनियों ने उनको समझ में आ गया कि इनको अहंकार हो गया है और वो आ, सदाचार का पालन नहीं कर रहे सो और उन्होंने ये श्राप दिया कि तुम्हें पृथ्वी पे एक शूद्रानी के घर से जन्म लेना पड़ेगा And so happened next life that previously being Gandharva next life he was born in the womb of a Sudra lady तो पिछली बार वो गंधर्व थे और उसके बाद फिर वो एक शूद्र स्त्री के गर्भ में आते हैं So he had this experience. He had, he was with his mother. We don't know anything about who the father was. तो हमारे को वहाँ पे ये पता चलता है कि वो उनकी माता है लेकिन पिता के बारे में कोई वर्णन नहीं किया गया है But while he was staying with his mother, great sages came to their house. तो जब वो अपनी माता के साथ रह रहे थे तो वो कई ऋषि मुनि जो है वो उनके पास आते हैं थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ आप लोग And he, oh, he, he was a young boy. He got to help his mother to serve the great sages. तो जो जो जब वो वहाँ पे रहते थे तो वो अपनी माता का मदद करते थे ऋषि मुनियों को सेवा करने में so, he got blessings from them he was he was he behaved nicely and he got blessings from them तो वो वहाँ पे उनका अच्छे से सेवा करते थे जिस वजह से उन्हें आशीर्वाद मिला as a child he didn't take an interest in sports वो पुत्र बच्चा होने के बावजूद उन्होंने कभी भी खेलने में अपना समय व्यर्थ नहीं किया You know, I grew up in the U in England. You know, in the UK, people are all crazy for sports. So मैं जो है मैं इंग्लैंड में पला बड़ा हूँ तो वहाँ पे लोग जो हैं वो खेलने के पीछे पागल रहते हैं Cricket, football, golf, all these they all come from out, they all came out of the UK so <laughs> जितने भी गोल्फ क्रिकेट जैसे जो खेल हैं वो एक्चुअली यूके से यूके से ही आए हैं यूके इधर फुटबॉल क्रेजी तो वहाँ पे सब लोग फुटबॉल के पीछे पागल हैं but Narada Muni is a young boy he had no interest in sports so Narada Muni जो हैं वो बचपन से ही उनको खेल में कोई भी रुचि नहीं थी that was a good thing for him. वो बहुत ही अच्छी चीज थी उनके लिए. Uh, and he he got blessings from the sages. और इस वजह से उनको ऋषि मुनियों का आशीर्वाद मिला. They taught him how to meditate. उन्होंने उनको सिखाया कि किस तरह से ध्यान करना चाहिए. So after some time they left and he he was there with his mother, but it happened that his mother one day she was bitten by a snake and died. सो एक दिन ऐसा होता है कि उनकी मदर जो है उनकी माता जो है उनको एक सांप काट लेता है और उनका देहांत हो जाता है and he was left on his own a young boy और उसके बाद वो अकेले रह जाते हैं इतनी छोटी अवस्था में so he he took the opportunity to go and travel around the world and experience life in different conditions तो उस समय उनको जीवन के वो जीने के लिए अलग अलग सिचुएशन का सामना खुद से करना पड़ता है And after a lot of traveling and visiting many different places, at one point he sat in meditation and he was able to realize the Supreme Lord. तो कई जगहों पे घूमने के बाद एक जगह वो बैठते हैं और उसके बाद वो भगवान का ध्यान कर पाते हैं And the Lord actually spoke to him and told him that he would not see him again, but he blessed him that he could go on in the next life and become a great devotee. so, भगवान उनको बताते हैं कि वो मेरे दर्शन वो आ, उनके दर्शन दोबारा नहीं करेंगे लेकिन वो अपनी भक्ति करते रहेंगे और अगले जन्म में वो एक महान भक्त बनेंगे so in this way he became the son of Brahma he became Narada Muni the great teacher of devotion to the supreme lord तो इस तरह से वो अगले जन्म में ब्रह्मा जी के पुत्र बनते हैं नारद मुनि और उसके बाद भगवान के महान भक्त रहते हैं so because he was a self because he was a great soul he could understand the nature of the material world तो क्योंकि वो महान भक्त थे तो वो ये समझ सकते थे कि इस भौतिक संसार किस तरीके का है and he saw these 10000 young men and he thought why should they bother to go into family life और उस तरह से उन्होंने जब इन दस हजार लड़कों को देखा तो उनके मन में ये चिंता हुई कि इनको गृहस्थ आश्रम में क्यों जाना चाहिए तो वो ऑलरेडी आत्म साक्षात्कार में आगे बढ़ चुके हैं तो उन्हें नीचे क्यों गिरना चाहिए And that is actually what happens when you go into the family life. और वही होता है जब कोई गृहस्थ आश्रम में जाता है But Narada Muni saw the potential of these young men, so he talked to them and he convinced them. तो नारद मुनि जो हैं वो इन इनके अंदर जो शक्ति है उसको पहचानते हैं और उसके बाद उनसे बात करने के लिए आते हैं And after they heard from Narada Muni, they were convinced and none of them went home. हाँ। तो नारद मुनि से बात करने के बाद ये लोग इतना इनके अंदर विश्वास आ जाता है कि उनमें से एक भी घर वापस नहीं जाता <laughs> तो वो आगे भगवत धाम के रास्ते पे चलने लग जाते हैं so got the news that his sons are not coming home he was not very happy तो दक्ष को ये न्यूज़ मिलती है कि उसके पुत्र जो हैं वो वापस नहीं आ रहे हैं Anyway, he tried again. He had more sons. This time he had a thousand sons. तो फिर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है लेकिन उसने फिर दोबारा ट्राई किया है एक हजार बच्चे दोबारा पैदा किए अब उनको भी घर में नहीं रखा पहले तपस्या करने के लिए जंगल में भेजा it's necessary for everyone that training of the mind and senses. क्योंकि तपस्या करना एक इवन बच्चे पैदा करने के लिए भी जरूरी है Uh, sometimes I, I go to Thailand. Thailand is a Buddhist country. तो कभी कभी मैं थाईलैंड में जाता हूँ थाईलैंड एक बौद्ध धर्म की अ, दे, का देश है But They still have the culture even today that before the young man will enter into Grihastha life, they will first of all become a monk. तो वहाँ पे अभी भी ये कल्चर है कि कोई भी लड़का जो है वो गृहस्थ आश्रम में विवाह करने से पहले उसको वहाँ पे साधु बनना पड़ता है तो वो वहाँ पे वहाँ पे मंदिर में जाते हैं वहाँ पे अपना वेशभूषा जो है वो बदल लेते हैं टकले हो जाते हैं वो और साधुओं के साथ रहते हैं और उसके बाद वो ये सब चीजें सीखते हैं And then this, they will live like that for maybe three months or six months or a year. तो कम से कम तीन महीने छह महीने या एक साल तक वो वहां रहते हैं And then there will be a ceremony. They come out, they'll go home, and they'll get married. और उसके बाद वो वहां से वापस आते हैं और उसके बाद गृह विवाह करते हैं hmm. And so that being the monk, it, it helps to purify them and prepare them for the in, in going into the family life. तो वो अ, जो जीवन है शैली है वो उनको मदद करती है विवाह करने के बाद वाली कठिनाइयों को सामना करने का But for those who are good in practicing monastic life, there's no need to go into the family life. और जो लोग बहुत अच्छे से इन चीजों को पालन करते हैं वो वापस विवाह करने नहीं आते So the 1000 sons they all went again to the holy place to do austerities. तो ये जो 1000 पुत्र थे दक्ष के वो भी वहां पे तपस्या करने के लिए जाते हैं. And so Narada Muni saw them again and he thought तो नारद मुनि दोबारा जब वहां से गुजरते हैं तो वो उन एक हजार लड़कों को देखते हैं और देख के लगता है कि ये बहुत अच्छे लड़के हैं <laughs> Narada Muni is always looking to make new devotees so Narada Muni हमेशा ये मौका ढूंढते रहते हैं कि किस तरह से भगवान का प्रचार किया जाए सो ही preached to the 1000 men and he told them he said you know your brothers they didn't go home तो वो उनके पास जाते हैं और वो बोलते हैं कि आपके जो दस हजार भाई थे वो लोग वापस घर नहीं गए तो आपको अपने बड़े भाइयों को पालन करना चिन्हों को पालन करना चाहिए और उनके वाले रास्ते पे चलना चाहिए ना कि घर जाने के <laughs> और उन एक हजार लड़कों को ये बात समझ में आ जाती है you can see even Chaitanya Mahaprabhu brother is elder brother left home to sannyasa तो आप जैसे देख सकते हैं चेतन महाप्रभु के एक बड़े भाई थे उन्होंने संन्यास लिया और घर छोड़ दिया so Chaitanya Mahaprabhu even though married for some तो चैतन्य चैतन्य महाप्रभु ने भले ही उनका विवाह हो चुका था उन्होंने भी घर छोड़कर संन्यास लिया उन्होंने अपने बड़े भाई के को पालन का के चिन्हों को पालन किया अनुसरण किया so when daksha heard that the second group of sons is also not coming home oh, he was heartbroken तो दक्ष को जब पता चला कि मेरे बाकी जो अभी एक हजार पुत्र हैं वो भी वापस नहीं आएंगे तो उसको बहुत सदमा लगा oh, <laughs> हाँ, नारद मुनि के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आया These boys, they didn't get a chance to experience the life उन मेरे एक हजार पुत्रों को ये मौका नहीं मिला कि वो जीवन का लुप्त उठा सके you, you know, sometimes the circus comes to town and they have different exhibits, different stalls which come when a circus comes to visit. तो कभी कभी क्या होता है कि सर्कस तरीके का एक मेला लगता है आप गांव वगैरह में so There was this one stove. They said, you, you, this is, you, if you come in, you'll never, you, you experience the, the, what is the, this world. तो एक बार एक गांव में ये सर्कस लगता है और वो बोलते हैं कि आप इस सर्कस में आओगे तो आपको ये इस इस भौतिक संसार की अनुभूति होगी so, you know, one, one man, he went in And so he went in and went in and they beat him. तो एक व्यक्ति जो है वो अंदर जाता है उस सर्कस के और उसके कई कुछ लोग आके उसकी बहुत ज्यादा पिटाई करते हैं And he came out and all his friends asked him, so what was it like? तो जब वो बाहर आता है तो उसके सारे मित्र जो हैं वो उससे पूछने लगते हैं कि ये कैसा लगा तुम्हें अंदर जाके oh, <laughs> तो वो बोलता है कि वो बहुत अच्छा था so nice. उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता so, तो, तो उनका जो एक मित्र था वो भी अंदर जाता है <laughs> तो उसकी भी वैसे ही पिटाई होती है out, so, how was it? was it good? तो बाकी जो मित्र हैं वो उससे भी पूछते हैं कि कैसा था वो oh, <laughs> तो वो भी बोलता है कि उससे अच्छा मैंने आज तक कुछ नहीं देखा गृहस्थ ah, आश्रम <laughs> तो जो है वो ऐसा ही है You're a man, so how is it? How are you in तो अगर आप किसी गृहस्थ से पूछते हैं कि आप कैसे हो तो उसको वो बोलता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ तो जो है उसकी पत्नी उसको डांट रही होती है कि तुम कम कमा रहे हो ज्यादा पैसा लेके आओ the money is not enough, the house is not good enough, we should have a bigger house. तो हमारा घर जो है वो भी अच्छा नहीं है तुम्हारे पैसे भी कम हैं हमारे को और अच्छा घर लेना चाहिए You have to work harder, get a better job. तो आपको और मेहनत करना चाहिए और एक अच्छा जॉब लेना चाहिए And the man is thinking, oh, so nice. और वो व्यक्ति जो है इतना गाली खाने के बाद सोचता है कि बहुत अच्छा लग रहा है <laughs> मेरी पत्नी बहुत अच्छी है तो ये भौतिक संसार है So anyway, Daksha, he was very upset that his sons had been influenced by Narada Muni. तो दक्ष जो है वो बहुत दुखी था कि नारद मुनि ने अब मेरे बच्चों को भटका दिया तो ही कृष्ण नारद मुनि तो उसने नारद मुनि को श्राप दे दिया you will not be able to stay in one place. कि मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम एक जगह नहीं रह पाओगे But that is a blessing. देखा जाए तो वो वरदान है yeah, for Narada Muni, he's a he's a spaceman. He travels. तो नारद मुनि जो है वो हर जगह घूमते रहते हैं And even a custom among sadhus that they won't won't stay more than three days in one तो ये साधुओं का नियम है कि वो एक जगह पे तीन दिन से ज्यादा नहीं रहते तीन दिन के बाद वो किसी दूसरी जगह पे चले जाते हैं कभी कभी शिला प्रभुपाद भी इस तरह से करते थे days, तो कभी कभी कोई उनको अपने घर में बुलाता था तो शिला प्रभुपाद तीन दिन वहां रुकते थे और उसके बाद वहां से चले जाते थे और तो वो कहते थे कि तीन दिन के बाद वो एक बर्डन बन जाता है साधु जो है वो एक किसी के घर में ज्यादा लंबा समय तक नहीं रहना चाहता so when was cursed like this that he could not stay in one place for any long time Oh, <laughs> तो नारद मुनि को जब ये श्राप मिला कि आप जो है ज्यादा देर तक एक जगह नहीं रह पाओगे तो उनको बहुत अच्छा लगा just like just like Shri Chaitanya Mahaprabhu was cursed by a, some brahmana who wanted to see the kirtan in the home of Sri Vas Pandit, he could not get in, so तो जैसे कि हम चेतन महाप्रभु के जीवन में भी देखते हैं कि जब वो एक ब्राह्मण जो है वो शिवास पंडित के घर में कीर्तन में नहीं जा पाता तो वो चेतन महाप्रभु को श्राप देता है <laughs> वो श्राप देता है कि तुम कभी भी भौतिक संसार को का लुप्त नहीं उठा पाओगे oh, चेतन महाप्रभु से दिल से धन्यवाद देते हैं material life, enjoy material life, that is the deadly poison. सो so, भौतिक जीवन जो है वो एक विष के समान है Because that is the poison which keeps you in the material world. वो ऐसा जहर है जो आपको भौतिक संसार में बांधे रखता है so devotees are very careful about सो तो so, भक्त जो है उस जय से हमेशा बचने का प्रयास करते हैं सो दक्ष कृष्ण रलमणि and instead next time he did not have sons next time he had daughters और जब उन्होंने नारद मुनि को श्राप दे दिया अगली बार जो है लड़के पैदा होने की बजाय लड़कियां पैदा हुई He thought having daughters will be easier. Bringing up daughters is easier than to bring up sons. तो दक्ष प्रजापति को ऐसा लगा कि लड़कियों को परवरिश करना ज्यादा आसान है लड़कों को परवरिश करने की बजाय Srila Prabhupada was giving class one time in Los Angeles, and in Los Angeles at that time, there was, you know, one, the one side is the men and the other side is the ladies. तो एक बार शिला प्रभापा लॉस एंजलिस में क्लास ले रहे थे जिसमें एक तरफ जो है पुरुष भक्त बैठे थे और एक तरफ महिलाएं 20s तो सब जो है 20 के दशक की उम्र के थे तो एक बार वहाँ पे उस समय शिला प्रभापद वहाँ पे बोलते हैं कि महिलाओं की ओर इशारा करके कि आप सबको विवाह करना चाहिए और वो जितने भी लड़के वहाँ पे बैठे थे उनकी ओर इशारा करके बोलते हैं कि आप सबको ब्रह्मचारी बनना चाहिए you ladies get married, you can find other men, but this man, they're ब्रह्मचारी नॉट फॉर मैरिज ये बताना चाहते थे कि आपको विवाह करना है तो आप बाहर जाके ढूंढ लो लेकिन इनको छोड़ दो ये ब्रह्मचारी बनेंगे <laughs> तो अगर आपको विवाह करना है तो बाहर जाके ढूंढ लो But the तो जो ऑलरेडी भक्ति में आ चुके हैं उनको गृहस्थ आश्रम में जाने की आवश्यकता नहीं है वो ऑलरेडी सही स्थान पर हैं, वो भगवान का आश्रय ले चुके हैं so this is position to be an ये बहुत ही अच्छी अवस्था है जीवन की इसमें रहने के लिए mm, You take the shelter of the material energy. अगर आपके पास भगवान के चरण कमलों का आश्रय नहीं है तो आप भौतिक जीवन का आश्रय लोगे We think, oh, my family will take care of me. आपको लगेगा कि मेरा परिवार जो है वो मेरा ध्यान रखेगा But the family are like fallible soldiers. So जो परिवार है वो एक ऐसे सैनिक की तरह है जो मुसीबत में आपको छोड़ देगा. Yeah, just like the man lives in the home He thinks the home is his palace. तो जैसे कि कोई विवाहित व्यक्ति अपने घर में रहता है तो उसको लगता है कि ये मेरा घर है home, still, you know, home, तो भले ही वो झोपड़ी जैसे घर में रह रहा हो उसको लगता है कि ये मेरा महल है and here I have my family I have my mother and my wife's mother and fathers and the children and the dogs and the servants तो उसको होता है कि मेरे पास यहाँ मेरी माता है मेरी पत्नी है बच्चे हैं कुत्ते हैं और सेवक हैं so I am safe here तो मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा सुरक्षित हूँ anybody comes they will protect तो अगर कोई मेरे को मेरे को परेशान करने आएगा तो ये सब मेरे को बचाएंगे लेकिन मृत्यु से हमें कौन बचा सकता है व्याधि जरा और मृत्यु हर किसी के लिए आती है We cannot avoid these things. हम इनका इनको इनसे बच नहीं सकते तो जितने भी आपके परिवार के जन हैं वो भी आपको इन चीजों से नहीं बचा सकते लेकिन गृहस्थ जीवन में ये भ्रम हमें रहता है I will live forever. I will stay here forever with my family. तो उसको ये लगता रहता है कि मैं यहाँ पे हमेशा के लिए रहूँगा अपने परिवार के साथ We have to understand our spiritual nature, that we're all eternal souls. तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारा क्या स्वभाव है हम आत्मा हैं Krishna said in the Bhagavad Gita that many, many births both you and I have had, Arjuna. सो तो so, भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि मैंने और अर्जुन तुमने कई सारे जन्म लिए हैं आई कैन रिमेंबर कृष्ण से I remember my births you don't so भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मेरे को अपने सारे जन्म याद है पर तुम्हें कोई याद नहीं है there is a story about this one man Kalesh. You know this man Kalesh he was he was a friend of Narada Muni तो एक कहानी आती है शास्त्रों में कि एक नारद मुनि के मित्र थे कैलाश. So Narada Muni came to see Kalesh and he was telling Kalesh, yeah, Kalesh, come, why don't you come and travel with me? Let us go and spread the glories of the holy name. तो नारद मुनि जो है उनको बुलाते हैं कि आप यहाँ पे क्यों रह रहे हो आप मेरे साथ चलो और भगवान के नाम का प्रचार करेंगे तो कई बार भक्तों के पास वैन होती है जिसमें वो किताबें ले जाके अलग अलग जगह पे बांटते हैं So Narad was telling this man Kailash, come with me, let us go and do some preaching. तो नारद मुनि उसी तरह से कैलाश को बताते हैं कि तुम चलो हम जाके प्रचार करेंगे And Kailash said, oh Narada Muni, I would love to, but look, my children are young. तो नारद मुनि को वो कैलाश बोलते हैं कि मैं सच में आपके साथ आना चाहता हूँ लेकिन मेरे बच्चे बहुत ही छोटे हैं I have to take care of the family. अभी तक उन्हें गोदी में लेके घूमना पड़ता है Son of went away, and after some time, after long time, he came back. तो नारद मुनि उस समय चले जाते हैं फिर लंबे सहस्य के बाद वो वापिस आते हैं तो उसके बाद नारद मुनि वापिस आते हैं फिर से कैलाश को बोलते हैं कि कैलाश चलो संकीर्तन करते हैं अब आपके बच्चे जो हैं वो बड़े हो चुके हैं अब आपको चलना चाहिए But Kali said, Oh, Narada Muni, look, my children are grown up, they're lazy. तो मेरे बच्चे जो हैं कैलाश बोलता है कि बड़े तो हो गए पर बहुत आलसी हैं They're not taking care of the field, the crops, they're, they're just sleeping all morning. तो वो खेत का ध्यान नहीं रख रहे हैं फसल का ध्यान नहीं रख रहे हैं सिर्फ नाला क्योंकि तरह सोते रहते हैं मेरे को खुद खेतों में जाकर सब देखना पड़ता है तो ये जो मेरे को सब कुछ करना पड़ता है मेरे जो लड़के हैं वो अपनी पत्नियों के साथ सोते रहते हैं और कुछ नहीं करते मैं आपके साथ कैसे जा सकता हूँ सो नारद तो नारद मुनि जो है कुछ समय के बाद वापस आते हैं ही तो पूरा घर ढूंढा कैलाश मिला ही नहीं तो उसके बाद वहाँ पे कैलाश तो नहीं मिला एक सांप मिला तो कैलाश जो है वो उनको हाय बोलता है कि मैं वही कैलाश हूँ तो नारद मुनि उसको बोलते हैं कि तुम सांप कैसे बन गए क्या हुआ <laughs> तो इसलिए मैं चाहता था कि मैं इधर की रखवाली करूं तो भगवान ने मेरे को सांप बना दिया ताकि मैं अच्छे से रखवाली कर सकूं। तो नारद मुनि जो है वो गहन चिंतन करते हैं कि इस कैलाश की मदद कैसे की जाए तो he called the sons. He said, "Come quick! There's a big snake here." तो उसी के पुत्रों को बुलाते हैं कि तुम जल्दी दौड़ के आओ यहाँ पे एक सांप है So the sons came and they saw the snake and they took love and they beat and killed that snake. तो उसके बाद वो लोग आते हैं और वो अपने सांप को देखते हैं और उसके बाद डंडी से मार के उसको मारते मारते मार ही देते हैं उनको नहीं पता था कि ये उनके प्यारे पापा जी But anyway, that way Kalesh got out of the snake body and Narada Muni told Kalesh, now you come with me. तो जैसे ही वो अपने सांप के शरीर से बाहर निकलता है नारद मुनि उसे पकड़ते हैं बोलो चलो अब यहाँ से तो भौतिक संसार इसी तरह का है कि आप नारकीय अवस्था में अपने आप पहुंच जाते हो इससे पहले कि आप समझ पाओ कि जीवन का लक्ष्य क्या है But we've already been through hell many times in many different bodies. तो हम ऑलरेडी नारकीय अवस्था में कई सारे शरीरों में जा चुके हैं हमें पुराना जीवन याद नहीं है you had many births you had many wives many children many families तो कई बार हमारा परिवार हुआ है पत्नी हुए हैं कई बच्चे पैदा किए हैं now you should give this one life for the service of Krishna तो आपको एक जीवन भगवान से कृष्ण की सेवा के लिए देना चाहिए मेक योर लाइफ यूजफुल अपने जीवन को उपयुक्त बनाना चाहिए नहीं तो आपने जो ये शरीर आपको मिला है उसका क्या करोगे क्या मिल सकता है आपको इस भौतिक संसार में try to understand situation we are in आपको ये सिचुएशन जिसमें हम जिस परिस्थिति में हम हैं उसको समझने का प्रयास करना चाहिए तो भगवान जो है वो बहुत दयालु हैं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया है you can spend your time just simply working in the service of some corporation making some money तो आप अपना जीवन जो है वो वेल्थ गवा सकते हो या किसी कॉर्पोरेट में काम करके और पैसा कमाने में पर उन सब चीजों का वैल्यू क्या है एट द मृत्यु के समय आपके पास क्या होगा सो सो so, इसलिए हमारे को इस मनुष्य जीवन का जो महत्व है उसको समझना चाहिए Lord Rishabdev was he, he's also mentioned he's although he's a Jain Tirthakar in the Jain religion but he's also avatar of Lord Vishnu सो so, भगवान ऋषभ देव जो हालांकि आजकल जैन लोग उन्हें जाना मानते हैं पर वो भगवान विष्णु के अवतार भी हैं सो ऋषभ देव he also had 100 sons ऋषभ देव के पास भी एक सौ पुत्र थे Nowadays, if you get one son, you're lucky. अभी आपको एक मिल जाए तो आप बहुत ही सौभाग्यशाली होते हो But it's still a lot of effort to bring up one son. So एक ढंग का पुत्र परवरिश करना बहुत ही मुश्किल का कार्य होता है But Rishabdev was very great soul. He's Vishnu himself. So he preached to his 100 sons. तो भगवान ऋषभ देव क्योंकि वो भगवान है तो वो अपने सौ पुत्रों को उपदेश देते हैं And he told them, You've got the human form of life. It's not meant for enjoying pleasure which is available for animals like the hog and the dog. तो वो बोलते हैं कि आपको ये मनुष्य जीवन मिला है इसमें आपको ऐसे सुख की प्राप्ति के लिए नहीं जाना चाहिए जो कुत्ते और सुअर को भी मिल सकता है Just like the hog can eat stew and he'll think oh very nice so jaise koi suar hai wo vishta khata hai aur usko lagta hai ki ye bahut hi anand bhara anubhav hai If you offer the hog some nice halva made with ghee, you will say, "Just give me some nice stew." agar aap suar ko हलवा खिला घी का हलवा खिलाने का प्रयास करोगे तो वो नहीं खाएगा और वो मल का इच्छा करेगा that is the pleasure of the hog वो सुअर का आनंद है and dogs their level of pleasure is similar और कुत्तों का भी ऐसा ही सुख होता है human life is not meant for that kind of pleasure मनुष्य जीवन जो है वो उस तरह के सुख के लिए नहीं बना है सो don't try to get pleasure which is there for animals like the hog and the dog. सो इसलिए ऋषभ देव बोलते हैं कि जो कुत्ते और सुअर के पास जो सुख अवेलेबल है अवेलेबल है उसके पीछे नहीं भागना चाहिए You can get pleasure, And you get that pleasure when you purify your consciousness. और आपको वो आपको भी सुख मिल सकता है वो सुख कब मिलेगा जब आपकी चेतना जो है वो शुद्ध हो जाएगी Then you can experience real pleasure. और वो सुख जो है वो वास्तविक सुख होगा But to get that pleasure you have to undergo the purification. और उस सुख को प्राप्त करने के लिए आपको शुद्धता के विधि को पालन करना पड़ेगा So this is the program of Krishna consciousness. और जो कि कृष्ण भावना में से ही संभव है हम अपने मन और इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करेंगे हम उस भ्रम से बाहर आएंगे कि हम ये शरीर हैं and we can understand that working hard all day just to make money should not be the goal of life और ये सोचना कि दिन रात मेहनत करके पैसा कमाना वो जीवन का लक्ष्य नहीं है They did a survey some time back to find out who were happy, what kind of what people were happy in the world. They they've interviewed people in many different countries. तो एक बार ऐसा एक सर्वे किया था जिसमें वो कई देशों के लोगों को का इंटरव्यू ले रहे थे ये जानने के लिए कि कौन सबसे ज्यादा सुखी है Who do you think were the happiest people? तो क्या आपको लगता है कि कौन सबसे ज्यादा सुखी है It wasn't America. ये अमेरिका में नहीं थे It wasn't European. यूरोपियन भी खुश नहीं थे It wasn't Aussies. ऑसीज भी खुश नहीं थे It was Bangladesh people. वो बांग्लादेश के लोग सबसे ज्यादा खुश निकल के आए They were the happiest people. वो सबसे ज्यादा खुश है They were satisfied. They were happy in their simple life. वो अपने सरल जीवन में संतुष्ट और सुखी हैं। Of course, we could say, well, their happiness is on the bodily platform. So हम कह सकते हैं कि वो भौतिक जीवन में शारीरिक अवस्था में खुश हैं। But everyone's on the bodily platform. Everyone's happiness is on the body. सो so, लेकिन हर कोई जो है वो देहात्म चेतना में है और वो शारीरिक सुख का इच्छा करता है most people in the world they don't know what is real happiness ज्यादातर जो लोगों लोग हैं पृथ्वी पे उनको नहीं पता है कि असल सुख क्या है real happiness comes from the soul असल वा, वास्तविक सुख जो है वो आत्मा से आता है it is the nature of the soul to be joyful ये आत्मा का स्वभाव है कि वो आनंद में रहता है भागवत गीता सेड ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा द सोल इज प्रसन्न a joyful soul so Bhagavad Gita में बताया गया है ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा की आत्मा का स्वभाव है कि वो आनंदमय है नेचर ऑफ द सोल सचित आनंद is eternal full of knowledge and full of bliss तो आत्मा का जो स्वरूप है वो सचित आनंद है are you feeling full of bliss and knowledge तो आपको क्या सत और चित का अनुभव हो रहा है We don't because we are thinking we are the body. हम नहीं अनुभव कर पा रहे क्योंकि हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं because we identify with this body we identify with our senses हम this is the problem हमारा समस्या ये है कि हम अपने आप को अपने शरीर और इंद्रियों से अपना पहचान समझते हैं so to get out of that illusion we have to get this is why brahmachari training is so important इससे बाहर आने के लिए हमारे को ब्रह्मचारी ट्रेनिंग लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है तो हम अपना वास्तविक स्वरूप को जान सकते हैं कि हम ब्रह्म हैं। तो Krishna consciousness is giving us this opportunity Krishna भावना में हमें ये आ, आ, मौका देती है There are many examples of great devotees. Even in the modern times, we had many nice devotees. हमारे पास कैसे कई उदाहरण मिलते हैं महान भक्तों के इवन आजकल के समय में भी कई सारे उदाहरण हमें मिलते हैं श्रीलो प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज थे वो नैष्टिक ब्रह्मचारी थे so, sometimes he would say, I could have married, he said, if I could have had Krishna conscious children, I would have married hundreds of times. तो बोले कि वो बोलते थे कि अगर मैं मेरे को ये गारंटी मिले कि कृष्ण कृष्ण भावना में पुत्र उत्पन्न होगा तो मैं चाहे सौ शादियां कर सकता हूँ पर उन्होंने नहीं करी क्योंकि उनको पता था कि कृष्ण भावना में पुत्र जो है वो आसानी से नहीं मिलता People want to have Krishna conscious children, but what they want is not always what they get. सो so, कई लोग जो हैं कृष्ण भावामृत पुत्र चाहते हैं लेकिन आप कुछ भी चाहें वो हमेशा आपको नहीं मिलता Everyone has their own destiny to fulfill. तो so, हर किसी के अपने कर्म हैं जो जिसकी वजह से उसको अपना गंतव्य मिलता है But we can change that destiny. और हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं Simply by surrendering to Krishna. भगवान को शरणागत होके तो आपको अपनी हस्त रेखाएं देख के लग सकता है कि मेरे को गृह आश्रम में जाने का योग है तो आप भगवान के सामने जाओ तीन बार ताली बजाओ और आपकी किस्मत बदल जाएगी <laughs> these lights on the hand there don't mean anything once you take up devotional service. तो ये गृहस्थ का योग या जो बाकी और आपकी लाइनें हैं हाथ पे वो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता जब आप भक्ति में आ जाते हैं devotional service is so powerful it changes everything तो so, भक्ति जो है वो इतनी ज्यादा शक्तिशाली है कि वो आपकी किस्मत बदल सकती है we see great Greek, the sinful people, how they changed, how they became devotees. हमने देखा है कि कई सारे आ, पापी लोग किस तरह से भक्त बन जाते हैं There was a hunter, Magrari, they became a great devotee. तो एक शिकारी था मेगारी नाम का वो एक बहुत महान भक्त बना Previously was killing in a very cruel manner. वो कई जानवरों को क्रूर क्रूर तरीके से मारता था But then he could not even step on the insect. और बाद में वो एक वो चींटियों पे भी पैर रखने से डरता था And there was the woman, the prostitute, who came to seduce Haridas Thakur. और एक वेश्या थी जो हरिदास ठाकुर को भटकाने के लिए आई थी She was hired by a man, a Muslim man who didn't like Haridas Thakur. और एक मुस्लिम व्यक्ति ने उनको उस वेश्या को भेजा था जो हरिदास ठाकुर से नफरत करता था And so this prostitute, she was saying, yes, he's chanting Krishna's name. but after he's been with me for one night, he will chant my name. तो जो वेश्या थी वो बोलती है कि वैसे ही अभी कृष्ण का नाम ले रहा है एक बार मेरे साथ रात बिताएगा तो मेरा नाम लेगा But what happened was after two nights of hearing Haridas Thakur chant Krishna's name, she was also chanting. <laughs> तो दो दिन जब वो वेश्या हरिदास ठाकुर के वहां जाकर कृष्ण नाम सुनती है तो तीसरे रात को वो भी हरि नाम लेने लग जाती है और वो सब कुछ छोड़कर भक्त बन जाती है so this is the power of association. ये संघ का प्रभाव है हमारे को बस थोड़ा सा आ, ये इच्छा होना चाहिए कि मैं सही संग करना चाहता हूँ so तो ये जो कृष्ण भावनामित संघ है ये आंदोलन है ये इसलिए है कि हमारे को उस तरीके का संग मिले हरे कृष्ण तो साथ में आओ हरे कृष्ण का कीर्तन करो और आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति करो तो अगर आप कृष्ण भावनामृत को त्याग देते हो तो आप वापस से माया में चले जाते हो मटेरियल एनर्जी मींस तमगुण रजगुण the modes of nature so माया का मतलब है तमोगुण और रजोगुण प्रकृति के तीन गुण पीपल थिंक ओ रजोगुण ओ आई विल एंजॉय तो रजोगुण में जाऊंगा तो लोगों को लगता है कि मैं सुख का अनुभूति करूंगा तो रजोगुण वाले लोग सोचते हैं कि मुझे इस चीज इस वस्तु से आनंद की अनुभूति होगी but Krishna says Bhagavad Gita the result of activities in राजगुण डिस्ट्रेस लेकिन भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि रजोगुण के जो कार्य हैं वो आ, आ, आ, लास्ट में दुख देते हैं oh nice new car feel the passion तो नया कार खरीदा और बहुत अच्छे से चला रहा है Yes, feel the passion as it turns over and you get crushed. <laughs> तो बहुत अच्छे से बहुत तेज चलाया और उसके बाद कार पलट गई और आपको आप भी पलट गए. <laughs> There was one, this one restaurant, they had a big sign, taste the passion. <laughs> तो एक रेस्टोरेंट uh, है उसके बाहर लिखा हुआ है कि आप टेस्ट द पैशन पैशन को टेस्ट करो <laughs> तो आप पैशन को जब खाते हैं तो आपका पेट में दुख से आपका पेट दुख से भर जाता है तो थोड़े समय के बाद आपको अस्पताल जाना पड़ेगा और उसके बाद आपको दवाई लेनी पड़ेगी The nature of passion is always रजोगुण का जो प्रभाव है वो है कष्ट तीन तरह का सुख है सत्वगुण राजगुण तमगुण सत्व रजस तमस right in the mode of ignorance suffering from beginning to end जो तमोगुण का सुख है उसमें कष्ट रहता है शुरुआत से अंत तक but were thinking very nice और वो पागल आदमी सोचता है कि ये बहुत अच्छा है drinking alcohol taking drugs sex thinking enjoying it's just suffering वो शराब पीता है ड्रग्स लेता है और इलिसिट सेक्स करने के बाद सोचता है कि मैं बहुत सुखी हूँ लेकिन वो कष्ट भोग रहा होता है the mode of passion in the beginning it's like nectar जो quickly becomes poison तो रजोगुण में आपको शुरुआत में लगता है कि ये बहुत ही आनंद देगा और बाद में वो जो है वो जहर के समान लगता है and the mode of goodness in the beginning is not very not very nice. It feels even difficult, trouble, but gradually it becomes very nice. तो ये जो सतोगुण है वो शुरुआत में बहुत आसान नहीं लगता बल्कि मुश्किल लगता है लेकिन बाद में वो आनंद की अनुभूति कराता है so we should be very careful about what things we do and how we how we mold what activities we take up how they're going to affect us. तो हमारे को इस चीज के बारे में सोचते रहना चाहिए कि हम किस तरह के कार्य कर रहे हैं और वो कार्य हमारे जीवन पे क्या प्रभाव डालेंगे to come to the mode of हमें सतुगुण के स्तर पर आना चाहिए सो so, आप अभी रजोगुण में हैं तो ऊपर जाइए नीचे मत गिरिए Don't go go up to sattva gun Tamagun में जाने की बजाय सतगुण mein jao And from sattva gun you can go on to transcendence. So uh, सतोगुण se aap gunatit ho sakte hain So this is what we get from practicing spiritual life. ये हम आध्यात्मिक जीवन को पालन करने से हमें मिलता है. goodness. तो हम रजोगुण से सत्वगुण और सत्वगुण से आ, शुद्ध सत्व में जा सकते हैं कोई भी ये चीज कर सकता है It's not difficult. ये मुश्किल नहीं है But you have to be willing to, to do it. पर आपके अंदर ये इच्छा होनी चाहिए कि मैं ये करना चाहता हूँ oh, yeah, yeah, yeah, तो कई बार कई बार कई लोग जो है वो बोलते हैं कि एक दिन में ये कर लूंगा uh, मुझे थोड़ा सो और समय दे दो मैं ऑलरेडी इसके बारे में सोच रहा हूँ We don't see the time passing, time passing, time more time. The longer you wait, more difficult it becomes. हम ये नहीं देख पाते कि समय जो है वो हाथ से निकला जा रहा है जितना ज्यादा समय निकल जाएगा उतना ये कठिन लगेगा so, There are auspicious things, you should do it right away. तो जो भी शुभ कार्य है वो हमें जितना शीघ्र हो सके उतना शीघ्र करना चाहिए You know Ravan, he was building the staircase up to the heavenly planets. तो रावण जो है वो स्वर्ग तक सीढ़ियां बना रहा था oh. anyway, then let me wait. I'll finish it another day. और let me wait. Yeah, yeah, wait. I'll finish it later. तो उसके बाद वो रुक जाता है कि मैं इसको बाद में पूरा कर लूंगा But when he saw Sita, immediately he wanted Sita. लेकिन जैसे ही वो सीता को देखता है तो उसके मन में आता है कि मुझे ये अभी चाहिए. That's Ravana. They're like that. The demons, asuras, they have that mentality. तो रावण जो है वो आसुरी स्वभाव का था तो असुरों का ये स्वभाव होता है कि वो इस वो इस तरह के स्वभाव में होते हैं. There are two kinds of people. There is the Daivi sampad and Asuric sampad. तो दो तरह के मनुष्य होते हैं दैवी संपद और आसुरी संपद नथिंग उसके बीच में कुछ नहीं होता संपद और योर तो या तो आपके अंदर दैवी संपद के गुण होंगे या आसुरिक तो कई लोग जो है वो रोने लगते हैं कि बीच में कुछ बताओ नो इधर वन और अदर सो तो बीच में कुछ नहीं है या तो आप एक साइड हो या दूसरी साइड हो तो या तो आप इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो आप कभी ये नहीं बोल सकते कि मैं बस बीच में लटका हूँ so we have to understand our position we are the तटस्थ शक्ति ऑफ कृष्णा तो हमें अपने बारे में जानना चाहिए हम भगवान की तटस्थ शक्ति हैं We have the choice to be either antaranga or bahiranga. हमारे पास ये ये चॉइस है कि हम या तो अंतरंगा शक्ति के अधीन हो सकते हैं या बहिरंगा Krishna consciousness is giving us this bahiranga. तो कृष्ण भावना में जो है वो हमें मौका देता है अंतरंगा शक्ति के अधीन जाने का but we don't take shelter of Krishna then we come under the external bahiranga. तो अगर हम भगवान कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय नहीं लेंगे तो हम बहिरंगा शक्ति के अधीन आ जाएंगे People say, I'm free, I can do what I like. तो कई लोग बोलते हैं कि मैं स्वतंत्र हूँ मैं जो भी चाहूँ वो कर सकता हूँ like. मैं कुछ भी खा सकता हूँ It's not true. ये सही नहीं है You're controlled. आपका आपको कंट्रोल किया जा रहा है Controlled by the rajagun and the tamagun. तो रजोगुण और तमोगुण आपको पकड़े हुए हैं Either you're controlled by the maya or you're controlled by Krishna. तो हम या तो आप कृष्ण द्वारा अधीन नियंत्रित किए जाओगे या माया द्वारा You want the shelter of Krishna? Stay with the devotee. अगर आप कृष्ण के द्वारा नियंत्रित होना चाहते हो तो आप भक्तों के साथ रहो और अगर हम भक्तों से दूर जाते हैं तो हम माया के अधीन हो जाते हैं वो रजोगुण और तमोगुण है ओके एनी क्वेश्चन क्वेश्चन जो बुद्धिस्ट जो थाईलैंड में बोले आप तो उसका और हम जो मॉन्क और ब्रह्मचारी होते हैं वो दोनों अलग होते हैं डिफरेंट होते हैं तो इसमें कुछ अ, चीजें हो सकती हैं He's asking the the ca- the example you gave about the Thailand about the everybody becoming monks. So they have a different lifestyle, or they have the same kind of lifestyle as we have in the brahmacharya ashram. Yeah, there are differences. Of course, it's Buddhism. It's not Krishna consciousness. तो क्योंकि वो बुद्ध बुद्धिज्म है तो वहाँ पे काफी सारी चीजें अलग हैं वो कृष्ण भावनामृत नहीं है But they wake up early in the morning. बस एक चीज है कि वो सुबह जल्दी उठते हैं And they're not they're not vegetarian. So हालांकि वो वेजिटेरियन नहीं होते They go begging. वो भीख मांगने जाते हैं They'll eat whatever people give them. जो भी उनको दिया जाता है वो खा लेते हैं They go to the market. वो मार्केट जाते हैं And people will give them meat fish and eggs और जब वो मार्केट जाते हैं तो लोग जो हैं वहाँ पे उनको मीट देते हैं मछली देते हैं और अंडे देते हैं one time I was in Thailand and I was in a town where we had no centre and I went to the Buddhist temple to stay the night तो एक बार मैं थाईलैंड में था और वहाँ पर हमारा कोई सेंटर नहीं था तो मैं एक बुद्धिस्ट मंदिर में चला गया रात बिताने के लिए So because I'd been a monk a long time they were very nice to me and they let me stay in the temple तो क्योंकि मैं बहुत पुराना साधु था तो इसलिए उन्होंने मेरे को अपने मंदिर में एक रात रहने के लिए अलाउ कर दिया next morning they asked me said would you like something for breakfast to eat something तो उसके बाद सुबह उन्होंने पूछा कि आप सुबह के खाने के लिए कुछ खाना चाहेंगे I said I am a vegetarian तो मैंने बोला कि मैं वेजिटेरियन हूँ oh then there is nothing तो फिर वो बोले कि आपके लिए हमारे पास कुछ नहीं है एवरीथिंग वाज नॉन वेजिटेरियन तो उस दिन उस समय वहां पर सब कुछ नॉन वेज था and their active, what do they do? What do the monks do? Well, they sit and meditate. They don't do anything. तो वो लोग जो हैं वो करते क्या हैं वो बस बैठ कर ध्यान लगाने का प्रयास करते हैं वो कुछ नहीं करते If you go to a, sometimes they have the Buddhist retreat, they'll tell you don't speak to anybody तो अगर आप कभी उनके वाले रिट्रीट या कैंप में जाएंगे तो वो सिर्फ आपको एक ही चीज बोलेंगे किसी से बात मत करो जस्ट सिट मेडिटेट बैठ कर ध्यान लगाओ डोंट डू एनीथिंग डोंट से कुछ मत करो कुछ मत कहो पीपल थिंक लोगों को लगता है ये बहुत अच्छा है That's their life. इस तरह का जीवन शैली है उनका And so people come and they come, they become a monk for some time, then they go like that. They, they don't, they're not very steady. तो वहाँ पर कुछ समय के लिए लोग आते हैं और उसके बाद चले जाते हैं वहाँ पे रुकने का बहुत कठिनाई है yeah. Uh, do they control? Uh, do they have any control uh, uh, concept of regulated sense gratification? Regulate, no, no, they, they give up all sense gratification. वो हर तरह की इंद्र तृप्ति छोड़ देते हैं After, uh, मतलब after the वे- गृहस्थ आश्रम Oh, में okay. जाने के बाद। Uh, after they get married, uh, he's asking in that case. Uh, after they go out of the monastery and uh, take up the family life, in that case, do they uh, have a concept of regulated? They No. need sense gratification or not? No. Nahi. One Buddhist monk asked me, he said, in the, s- in your, s- in the spiritual world, are there men and women? तो एक बुद्धिस्ट साधु ने महाराज से मेरे से प्रश्न पूछा कि क्या वो आध्यात्मिक जगत में भी uh, पुरुष और स्त्रियां हैं Because in Buddhism, everybody wants to become the Buddha. क्योंकि बुद्धिज्म में हर कोई जो है वो बुद्ध बनना चाहता है The men become the Buddha and the women also become the Buddha. तो वहाँ पे स्त्रियाँ जो है वो भी बुद्धा बन जाती है और पुरुष तो बुद्धा बनते ही है no तो जो दोनों बुद्धा है उनमें कोई अंतर नहीं होता head, वहाँ पे अगर कोई मंदिर में जाता है तो पुरुषों का भी हेड शेप होता है और स्त्रियों का भी And they wear the same kind of dress. उनका ड्रेस भी सेम होता है You can't tell who's a man and who's a woman. <laughs> आपको शक्ल देख के पता नहीं चलेगा कौन पुरुष है कौन स्त्री है Because their idea is that after nirvana, they will become the Buddha. तो उनका जो ये विचार है कि अगर आपको निर्वाण मिलता है तो आप बुद्ध बन जाओगे There's no man and there's no women. तो ना कोई पुरुष होगा ना स्त्री होगा There's only the Buddha. सीधा बुद्धा होगा yes, Prabhu. कोई बन सकता है उसका uh, is a brahmachari anybody can become brahmachari if uh, like uh, or it is based on nature anyone it's the beginning of life so brahmachari jo hai wo jeevan ka shuruaat hai right the first part of life is meant to be student life तो जीवन के आरंभ में विद्यार्थी जीवन होता है so yes you become brahmachari in the beginning young men so हर किसी को शुरुआत में ब्रह्मचारी बनना चाहिए older men then they will be more like vanaprastha or grihastha. So जो बाद में कोई अगर वानप्रस्थ या गृहस्थ बनता है Right? Older people coming to Krishna consciousness, they want to join the Krishna consciousness movement. Yes, they're welcome. But they don't join as brahmachari. तो जब कोई बहुत बाद में कृष्ण भावनामृत में आता है तो वो ब्रह्मचारी आश्रम में नहीं आता वो वानप्रस्थ या गृहस्थ में आता है किसी और को मौका दे दो फिर आप पूछ लेना ओके हाँ, हाँ, हाँ, बोलो भेम कृष्ण कम इन द अर्थ भाई कृष्ण चूज गृहस्थ जीवन in every times and knowledge gives to people Krishna comes in this on this earth why always get into गृहस्थ आश्रम and gives knowledge to others तो भगवान कृष्ण जब भी इनका प्रश्न ये है कि भगवान कृष्ण जब भी आते हैं तो क्यों वो हमेशा गृहस्थ बनते हैं और ज्ञान देते हैं no there are different incarnations Narayana Rishi is there there तो आपको ये पता होना चाहिए कि अलग अलग अवतार हैं नारायण नारायण ऋषि जो हैं वो ब्रह्मचारी हैं वो बद्रिक आश्रम में रह के तपस्या कर रहे हैं hmm. You can go there and try to find them. आप वहाँ जाके उनको ढूंढने का प्रयास कर सकते हो पृथ्वी पे आते हैं तब तो वो पृथ्वी का ही बात कर रहे हैं हमारे So he's specifically talking about Krishna only, not about other carnation that Krishna was a Grihastha. But in the beginning, it was brahmachari. तो स्टार्टिंग में <laughs> कृष्ण भी ब्रह्मचारी थे He went to Sandipuni Mani- Muni's ashram. संदीपनी मुनि के आश्रम में वो He गए थे shaved his head. He didn't have long hair. वो भी टकले हुए थे बाल छोड़ दिए थे He shaved his head. He had a nice shika. उनके पास भी वो भी टकले थे और सिखाती है And he stayed with Balaram. The two of them went there. They studied everything in Sandipani Muni's ashram. तो वहां पे बलराम जी के साथ उन्होंने जो है कई सारे शास्त्र कई सारे सारे शास्त्रों का अध्ययन किया था क्या आदमी को कुछ समय ब्रह्मचारी रहना चाहिए या पूरा लाइफ ब्रह्मचारी रहना चाहिए so should somebody stay brahmachari for some time और for eternal age they yes nice if they want to stay brahmachari There are some people stay brahmachari for life, some people go on become sannyasis. तो ये आप आपके ऊपर है अच्छा है अगर आप ब्रह्मचारी रह पाओ जैसे कुछ लोग जो हैं वो ब्रह्मचारी जीवन में रहते हैं और उसके बाद सीधा संन्यास ले लेते हैं और कुछ जो हैं वो गृहस्थ में जाते हैं हरे yeah. आपके माध्यम से प्रश्न है कि क्या कोई गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए सतोगुरु में रह सकता है यदि रह सकता तो किस प्रकार से रह सकता can someone Uh, stay in mode of goodness in Grihastha ashram? Is it possible? And uh, if yes, then how? Well, it depends a lot on the family and the wife and if they're cooperative. तो ये ये आपके हाथ में नहीं आपकी पत्नी के हाथ में रहेगा कि वो आपको कितना कृष्णा कितना सतुगुण में रहने देती है no, he's just a student. Just, <laughs> Nobody is married over here. <laughs> Uh, is the uh, Mon Vrata not speaking anything in the Buddhism? Is it important? No. नहीं पर कभी कभी अगर किसी बच्चे में इंफॉर्मेशन ज़्यादा कैरी करने का क्षमता नहीं है या थॉट प्रोसेस गलत है तो क्या उसको बेटर कर सकता है मन Uh, if someone has a slow processing power or he doesn't have a right kind of thought process, then will that help? Uh, the Mon Vrata will help. Silence will help. Silence. Well, silence, at least you're not speaking any nonsense, but you're not getting any purification. It's So- not spiritual. तो मौन जो है वो आध्यात्मिक विधि नहीं है क्योंकि उससे आपका शुद्धिकरण नहीं होता अफकोर्स इसका ये मतलब ही नहीं है कि आप गाली गलौज करते रहो सो मौन सो मेनी बैड थॉट्स तो मौन व्रत से आप अपनी जीवा को नियंत्रित कर सकते हो कि आप कुछ बोलोगे नहीं लेकिन आपके मन में कई तरह के विचार आएंगे जो जिससे आपका मन जो है वो नियंत्रित नहीं हो सकता so you have to we have to understand how to purify the mind so chanting krishna will control the tongue and also the mind तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि किस तरह से हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप जो है वो आपके मन और इंद्रियों दोनों को वश में करता है So just by just doing monavrat, still there will be so many thoughts in the mind. तो सिर्फ मौन व्रत के बाद भी आपके मन में कई तरह के विचार रहेंगे We went to one cave one time. I was traveling in India and we stopped at one cave in a mountain. And there was a sadhu living there in the cave. He had made a temple in the cave. तो एक बार मैं ट्रैवलिंग कर रहा था भारत में तो वहाँ पर मेरे को हम एक बार एक गुफा के पास रुकते हैं एक पर्वत के अंदर और वहाँ पर एक साधु था जिसने गुफा में मंदिर बनाया हुआ था <laughs> तो जैसे ही हम अंदर घुसे तो साधु जो है वो हमें चुप कराने लग गया So anyway, we spoke to him and we showed him the Bhagavad Gita and we told him, you know, we're selling these Bhagavad Gitas, you know, can you get a Bhagavad Gita? तो उसने मना किया फिर भी हमने जाके उससे बात किया और उसको बोला कि हम भगवत गीता जो है वो वितरित कर रहे हैं और आपको भगवत गीता के बारे में जानना चाहिए So he had a board with a piece of chalk and he wrote, how much is it? तो वो हमसे बात नहीं कर रहा था वो जो है उसके पास एक बोर्ड था उस पर और एक वो चौक लेके खड़ा था उसने उस पर लिखा कि ये कितने की है तो और उसके बाद उसने भगवत गीता खरीद ली but you know the the the point is the, the the negation is not going to help you to transcend the material energy. To stop speaking or to close your eyes, not to he- not to hear like that. It's not going to help you to transcend the material energy. तो आपकी आप अगर इंद्रियों को रोक भी देते हैं कि आप आंखें बंद कर लो बोलना बंद कर दो या सुनना बंद कर दो उससे आप भौतिक स्तर से ऊपर नहीं उठ सकते क्योंकि आपका शुद्धिकरण नहीं होता Try it. Go and live in a cave for a month and see how you get on. तो आप <laughs> भी ट्राई कर सकते हो एक महीने के लिए गुफा में चले जाओ और फिर हमें बताना कि आपको कैसा लगा <laughs> Your mind will be worse after one month. You'll have more desires than ever. एक महीने में आपका मन जो है आपको इतना परेशान कर देगा कि आपके पास इच्छाओं का भंडार होगा But you come and live with the devotees and practice Krishna consciousness, and you'll feel a difference. और अगर आप भक्तों के संग में आकर भक्ति करने का प्रयास करते हो तो आपका जीवन जो है अलग प्रकार का आपका जीवन जो है वो बदल जाएगा yeah, waking up early in the morning, coming to Mongol Arati, chanting and here the whole day, you feel the तो सुबह जल्दी उठना भक्तों के साथ मंगल आरती में आना मंत्र हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना तो आपकी जीवन जो है वो पूरा अलग अनुभूति होगा आपको yeah. okay. yes, प्रभु Prabhu, what is, uh, the Antiranga or Bahiranga? It doesn't understand what is Antaranga and Bahiranga. Oh, Antaranga, we're talking about the spiritual energy and the Bahiranga, the material energy. सो so, अंतरंगा जो है वो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है और बहिरंगा जो है वो बहिरंगा जो माया है यहाँ पे So Krishna, it's all Krishna's energy, but one is the spiritual energy, it's uh, eternal, and it's with no anxiety and no misery, no suffering. सो so, दोनों भगवान की शक्तियां हैं पर एक आध्यात्मिक है जिसमें कोई कष्ट नहीं है कोई चिंता नहीं है But the material energy is all anxiety and suffering and stress and so many problems. So जो भौतिक शक्ति माया है वो आपको कष्ट देती है और आपका जीवन जो है वो कष्टप्रद बनाती है So we are the marginal energy. और हम जो है इन दोनों के बीच में तटस्थ हैं. But we cannot stay in the margin. We have to either be in the material or in the spirit. तो क्योंकि हम तटस्थ हैं तो हम बीच में नहीं रह सकते या तो हमें इधर जाना पड़ेगा या फिर भौतिक शक्ति में जाना होगा. What do you want? आप क्या चाहते हो? Thank you for such a wonderful lecture. My question is, as you told that we should control our tongue, then how to control our, our tongue? What the, what do you refer to? That uh, should we eat less or should we eat less especially things that we like, or we should uh, we shouldn't eat the things that we like? सो so, इनका प्रश्न है कि जीवा को नियंत्रित करना है तो कैसे करना चाहिए क्या हमें जो पसंद है उसे नहीं खाना चाहिए या कम खाना चाहिए क्या करना चाहिए Well, it's a question of what you like. If you like meat, meat, fish and eggs, still you should not eat it. तो ये इस पे डिपेंड करता है कि आप क्या पसंद करते हैं अगर आपको मीट या मछली या फिर अंडा खाना पसंद है तो आपको वो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए But if you like Krishna prasadam, you can eat it. Yes, very good. तो अगर आपको कृष्ण प्रसाद पसंद है तो आप खा सकते हो Lord Krishna says in the Bhagavad Gita, he said you cannot be a yogi if you eat too much or if you eat too little. भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि आप योगी नहीं बन सकते अगर आप बहुत ज्यादा खाते हैं या बहुत कम खाते हैं so we don't encourage people to starve themselves. तो हम ये नहीं बोलते लोगों को कि आप भूखे रहो At the same time, don't be a glutton, don't be a pig. लेकिन हम ये जरूर बोलते हैं कि सुअर की तरह मत बन जाओ you eat too much, you get diabetes. तो अगर आप बहुत ज्यादा खाते हो तो आपको डायबिटीज हो जाएगा वो अमीरों का बीमारी है तो जितने भी लोग भारत में अमीर है कई सदों को ये बीमारी है And the poor man's disease, the tuberculosis. और जो गरीब लोग हैं उनकी बीमारी है टीबी उनको ज्यादा वो ज्यादा खाते नहीं है so, yeah, you should eat regulated manner. इसलिए आपको रेगुलेटेड रेगुलेटेड वे में खाना चाहिए तो हाँ uh, ब्रह्मचर्य आश्रम में हम दो बार खाना खाते हैं एक सुबह एक दोपहर में रात को सिर्फ एक दूध ले लेते हम रात को बहुत ज्यादा नहीं खाते This so uh, I have taken the Brahmacharya life and started following the process, but uh, my previous things which I have done and which are my imp- previous impressions, they keep coming in my in my mind. So how can I get rid of them? You just simply go on with the Krishna conscious process. तो आपको ये जो कृष्ण भावामृत का विधि है उसको पालन करते रहना चाहिए. One devotee went to Prabhupada with a similar statement. He was telling Prabhupada the same thing. तो एक भक्त जो है वो शिला प्रभुपाद के पास जाते हैं और वो यही प्रश्न पूछते हैं so Prabhupada told him, he said, Krishna is telling you, if you ever give up Krishna consciousness, you have to go back to that life. So शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि कृष्णा आपको बता रहे हैं कि अगर आप इस कृष्ण भावनामृत को छोड़कर जाते हो तो आपको पुराने जीवन में वापस जाना पड़ेगा that should be convincing enough to you that you don't want to go back to that life again. तो उन विचारों से आपको और ये दृढ़ता आनी चाहिए कि आप वैसे जीवन में वापस नहीं जाना चाहते तो भगवान जो है वो आपको याद दिला रहे हैं कि आप उस जीवन से आए हो और उसके बाद आपको वापस उसमें नहीं जाना चाहिए Krishna Maharaj. Thank you for such nice lecture. My question is in the scriptures, everywhere uh, it is quoted that family life is worst. We have to become devotee of Lord, and people are much attracted to the family life. They focus that they have to become married and such and such, and in this type they will have to perform their devotional service. People are more attracted. So hobby चीज तो इनका प्रश्न है कि वैसे हर जगह शास्त्रों में बताया हुआ है कि जो विवाहित जीवन है वो गृह आश्रम है वो बहुत कष्टप्रद है लेकिन फिर भी लोग जो हैं वो उस जीवन की ओर बहुत आकर्षित रहते हैं तो इस चीज को कैसे देखना चाहिए Yeah, it's the nature of the material world. What, what you don't have, you want to get. तो ये भौतिक संसार का एक नियम है कि जो आपको नहीं मिलता आप उसे पाना चाहते हो तो जब आपको वो मिल जाता है तो आप उसे खोना चाहते हो और फिर आप ये सोचते हो कि मैं कहाँ फंस गया और मैं कैसे बाहर निकलूं? So तो ये मन का स्वभाव है कि पहले वो इच्छा करता है हमें वहाँ पे लेके जाता है और उसके बाद शोक मनाता है oh, तो पहला है कि वो मन बोलता रहता है कि मुझे ये चाहिए ये अच्छा है ये लेना चाहिए मुझे उस जीवन को आ, की अनुभूति चाहिए oh, तो जब आप वहाँ पे चले जाते हो तो मन बोलता है कहाँ फंस गया आप बाहर कैसे आए तो ये आपका मन है और मानसिक अवस्था ऐसी होती है इसलिए आपको मन को नहीं सुनना चाहिए तो ये आपको समझना चाहिए कि ये मन है यू आर नॉट आप मन नहीं हो यू आर सो आप आत्मा हो और आत्मा जो है वो भगवान कृष्ण का दास है मैं पूछना चाह रहा था कि दक्षा कैपेबल था क्या नारद मुनि को श्राप देने का Uh, he has a question that uh, uh, is, how was Daksha capable of uh, cursing Narada Muni? Well, Daksha is also a great devotee, very pious to become a Prajapati, the son of Brahma, is very elevated soul. तो दक्ष जो है क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और बहुत ही पुण्यवान है तो उनके पास ये क्षमता है कि वो वो भी एक श्राप देने के लिए केपेबल है तो इस ब्रह्मांड में प्रजापति जो है वो बहुत ही ऊंची पद पद पद है और वो ब्रह्मा जी की मदद कर रहे हैं उनकी सेवा में yes. क्या कोई मुस्लिम अपने धर्म को फॉलो ये कहाँ से आया यार so can anyone following Islam if somebody as a Muslim following Islam can he go back to God it yes why not but they have to follow religious principle पर उनको सारे नियमों को पालन करना पड़ेगा actually Quran and Bhagavad Gita are very close to each other अगर uh, वास्तविक तरीके से देखा जाए तो कुरान और भगवत गीता आपस में बहुत पास पास हैं There's one man in Calcutta. He's a, he's a Muslim and he teaches English in a college in Calcutta. And he wrote a book comparing Bhagavad Gita and Quran. His whole family vegetarian. तो कोलकाता में एक व्यक्ति है जो कॉलेज में इंग्लिश अंग्रेजी पढ़ाता है और उसने एक किताब लिखी है किस तरह से भगवत गीता और कुरान जो है वो बहुत समान है और उसकी पूरा परिवार जो है वो वेजिटेरियन है Okay. How to surrender to Krishna? Well, you have to surrender to the devotee. आपको भक्त को शरणागत करना होगा Take shelter of Krishna's devotee. By the mercy of the devotee, they'll bring you to Krishna. भगवान के भक्तों को जब आप शरणागत करते हो तो वो आपको कृष्ण तक लेके जाते हैं Okay. One more question. One more last question. Yeah. Maharaj, you said the uh, if your mind is in steady state, isn't in steady state, how to take the decision if it was dilemma between brahmacharya and the grahasya? We have followed till 25 years. We have followed the brahmacharya, and that after that we are taking grahasya. And grahasya, we had the feelings of I should have taken brahmacharya. And in a dilemma state, uh, what we can do? ग्रीस बनने के बाद या पहले बाद बाद कुछ नहीं हो सकता <laughs> तो ठीक है कि if somebody has gotten into this so what can what should be done so इनका who will instruct that you should take the ग्रोसिया बेस्ड ऑन मेंटालिटी और the how to take up that तो इनका प्रश्न है कि किस तरह से हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि हमारे को ब्रह्मचर्य रहना चाहिए गृहस्थ जाना चाहिए अगर कोई जानना चाहता है तो और अगर पहुंच जाते तो क्या हो सकता है तो आपको कोई आध्यात्मिक वक्त से ये गाइडेंस लेना चाहिए जो आपको बताएगा जो आपको जानते हैं और आपकी परिस्थिति को भी जानते हैं You want to be grihastha, you have to be able to support a family. You have to have some means of तो अगर आपको गृहस्थ बनना है तो आपके पास वो सपोर्ट होना चाहिए फैमिली को देने के लिए मुझे क्वेश्चन जैसे वास्तव में पढ़ते कि भौतिक जो संसार है वो दुखालय में और कष्ट है फिर भी आ, कई बार होता है कि हम कन्विंस नहीं हो पाते so uh, we read again and again in scripture that uh, this material world is miserable but many times we are sometimes we are not convinced about it it doesn't feel like miserable Just wait. now come. थोड़ा सा वेट करो आपको फील हो जाएगा आएगा किस तरीके से कन्विक्शन how can i थोड़ा सा आप धैर्य रखो और आपको ये पता चल जाएगा ज्यादा देर तक आपको धैर्य रखना नहीं पड़ेगा नरसिम्हा स्वामी महाराज की